Amici di Crino, bentornati con Mr. K. Oggi vi parlo di uno degli articoli preferiti dai nostri clienti, la nostra 21060 Sega tazza bimetallica. Ma prima sigla! E poi si resta soli e non si canta più. Alla prossima ti licenzio. Come potete vedere dalla nostra bellissima grafica, la nostra sega tazza bimetallica taglia lamiere in acciaio, metallo, materiali non ferrosi con spessori fino a 2 mm, ma anche legno, plastiche, cartongesso, compositi fino ai 5 mm e chi più ne ha più ne metta. Guarda che te l'ho già detto, che va a finire male. Bimetallica perché? Perché il corpo è composto da acciaio per molle, mentre la dentatura in acciaio è AISI M3-1. L'acciaio AISI M3-1 è composto da carbonio, cromo, manganese, molibdeno, silicio, vanadio, ferro e tungsteno. La saldatura tra il corpo e la dentatura della siga è effettuata elettronicamente. La nostra segatazza bimetallica presenta una dentatura variabile e una stradatura ondulata. La dentatura variabile, in questo caso nella nostra segatazza bimetallica, di 4-6 denti nello spazio di un pollice, le permette di essere molto efficace su diversi tipi di materiali. La stradatura ondulata, che vi faccio vedere meglio qui, permette alla nostra segatazza di non incastrarsi durante la lavorazione. La segatazza si utilizza con un albero e una punta pilota. In base alle vostre esigenze trovate sul nostro catalogo eh, alberi con attacco rapido, con attacco esagonale e con attacco cilindrico. Dal diametro 32 e superiori la nostra sega tazza bimetallica presenta questi fori che ne permettono l'utilizzo con alberi con perni di trascinamento. Questo tipo di alberi annullano totalmente le sollecitazioni sul filetto della segatazza, preservandolo da eventuali danni durante sforzi eccessivi. Iscrivetevi al nostro canale e seguiteci sui social cercando CrinoTools. Qui trovate tutte le indicazioni relative alla nostra segatazza bimetallica. Ci vediamo alla prossima, K! Io sono Mr. K.